Hola chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy ah, les traigo un video que no se trata de una guía de Rise of Kingdoms, es simplemente voy a estar abriendo llaves doradas y bueno, otras recompensas. Ahora, la idea para grabar este video surgió debido a que hace un tiempo me di cuenta de que en la parte de los logros, eh, justo en los logros de aventurero, existe <clears throat> una meta a completar que consiste en ahorrar 200 llaves doradas o más y abrirlas todas de una sola vez. Con esto vamos a estar ganando 10 puntos ah, de, logros. Pues vamos a abrir otras recompensas que también he estado guardando. Entonces, como pueden ver en, en mi inventario, voy a abrir exactamente 203 llaves doradas y bueno, 22 llaves de plata. Entonces vamos a ver qué tal son las recompensas con esas cantidades de llaves. Primero ah, voy a abrir las llaves plateadas porque pues bueno, esto no es como muy impresionante. Ah, digo, está bien, nos dieron como, ah, esculturas de comandantes, bueno, color azul, no recuerdo cómo se llama, y verdes. En esto nos va a servir para intercambiarlas en el intercambio de esculturas durante el evento de Reino versus Reino. Eh, justamente ahorita me encuentro en ese evento. Y estamos a un par de días de que llega esta etapa de cambio de escultura. Las recompensas ahí estuvieron decentes, digo, como siempre no es algo muy especial abrir llaves plateadas. Ah, pero ahora viene lo interesante, entonces voy a dejar la cifra cerrada en 200 llaves, entonces voy a abrir primero tres así separadas. Va una, van dos y van tres. Ok, las recompensas no fueron las mejores. Ah, ahora llegó el momento, entonces vamos a ver qué tal sale esto. Abrir 200 llaves. Ah, ok, aquí se nos ha trabado un poco. <laughs> Bien, ya está. Ok. Como pueden ver, las recompensas son bastantes. Ah, creo que lo que más valor tiene aquí son, en primer lugar, las, esculturas. Ah, las esculturas, bueno, las las estrellas de esculturas doradas, es decir, legendarias, que pues no nos dieron muchas, pero creo que está bastante bien. <clears throat> y fuera de eso, vaya, lo que me interesa aquí bastante son las esculturas de los comandantes épicos, porque las voy a poder intercambiar por más esculturas que si, me, que si utilizo aquí, por ejemplo, pues yo ya tengo maxeada a Juana de Arco, a Búdica, eh, también tengo ya al nivel máximo a Herman. Entonces todas estas esculturas me están sirviendo para intercambiarlas por otras esculturas de comandantes que aún no subo y que pretendo utilizar. Aquí creo que fueron unas recompensas bastante buenas. Y ahora sí, mi parte favorita, las esculturas de comandantes legendarios. Como pueden ver no son muchas, pero estoy muy feliz de que me haya tocado un Carlos Martel y además otras 12 esculturas por separado. En realidad eso creo que está bastante, bastante genial. Ah, fuera de eso, sí creo que lo que más me convence es, son las 24 esculturas de Cleopatra, las 26, 36 de Seondeok y las, sí, definitivamente, las esculturas de Cao es, creo que... Considero que fue bastante bien. Les estaré dejando un mensajito en la pantalla del tiempo aproximado que me tomó recaudar estas 203 llaves de oro. Y pues bueno, creo que sí vale la pena que lo hagan, porque además de que van a estar recibiendo esos 10 puntos de logro, ah, pues van a estar recibiendo, vaya, todas esas recompensas. Digo, es totalmente al azar, puede que les salgan recompensas un poquito más malas o incluso mejores, no sé, que les toque quizás dos Carlos Martel o hasta tres, eso ya dependerá mucho de su suerte. Entonces, pues bueno, creo que nos fue bastante bien, entonces vamos a ver en confirmar. Continuamos abriendo las recompensas. En este caso, bueno, primero voy a abrir aquí esto. Ah, tengo que hacer la verificación. Es muy importante que la si no, pues el juego igual. Muy bien, entonces continuamos abriendo recompensas. Ah, vamos a... Primero voy a abrir las 21 cajas mágicas, Ya no son muchas, pero vamos a abrirlas. Que he recaudado... Ok, está bastante bien, me encanta lo de los ah, recuperación de puntos de acción. Y también los transportes dirigidos. Sí, creo que también es bastante bueno los minutos de aceleración. Ahora, bueno, tengo aquí algunos cofres de tesoro de cueva. Mm, ah, está, está bien. Está regular. Vamos a saltarnos eso un momento y vamos a los cofres de compensación. No recuerdo bien de qué evento fue esto, pero ah, pues bueno, no es lo mejor. <clears throat> Ah, aquí unas recompensas de la Legión de Sombras. Mm, creo que está bastante bien. Unos más. Mm, sí, me agrada mucho esto. El tesoro del guerrero, vaya, tengo bastantes. Ok. Pues bien, creo que las recompensas están decentes. Eh, a continuación, bueno, voy a abrir aquí primero los, las cajas de materiales, porque ya las estaba guardando por mucho tiempo, y ya las necesito. Ah, bien, entonces ahora sí, lo otro que me interesaba era abrir a los tesoros de la Reina Guerrera. Si están un poco perdidos y no saben qué son estas cosas, pues bien. Estas se pueden obtener en el, apartado de campaña, en la expedición. Ah, por cada expedición que completen de este tipo, de defender o atacar, eh, a, digamos, a una ciudad simulada dentro de este mapa de expedición, al completar las tres estrellas les van a estar dando diariamente un cofre del de tesoro de la reina guerrera. En ese cofre se pueden obtener entre unas cinco esculturas de Delfleda, una escultura del comandante legendario, una del comandante épico o quizá una llave de plata o una llave de oro. Es muy importante que las intenten completar siempre con tres estrellas porque las recompensas les van a servir mucho para maxear Delfleda y posteriormente, pues para seguir más, este, subiendo de nivel a sus demás comandantes. Entonces, pues yo ya tengo un rato también ahorrándolas. Tengo en total 134, las voy a abrir todas de una sola vez. Entonces vamos a ver qué tal salen las recompensas aquí. Ok, miren. 96 llaves de plata está bien, pero me hubiera gustado que me saliera alguna de oro. Las 6 perdón, las esculturas de comandante épico, pues... Ah, creo que no está tan mal. Y 42 esculturas de Delfleda. Está, eso está bastante bien, pero sinceramente no me encantaron las recompensas. Creo que pudieron haber salido un poco mejor ah, Nuevamente chicos, esto es cuestión de suerte. Y pues bueno, esto es lo que hay. Tengo otras 105 llaves de plata, las voy a abrir de una vez. Todas de una sola. Mm, ok. Creo que aquí lo que me está gustando son los aceleradores, que no son muchos, pero aún así me sirven. Y definitivamente, esas, sobre todo las esculturas de Sun que bueno, solo son tres, pero aún así me van a servir bastante. Y pues bueno, esto sería todo por el video chicos, espero que les haya gustado. Eso es nada más abriendo recompensas. Y bueno, nos vemos en un próximo video.